Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Studio Eta. Yuk kita memasak lagi, memasak cooking ya, cooking, uh, cooking uh, tumis terong ikan asin pedas. Yuk, ah, pertama kita sudah menyalakan kompornya. Kita masukkan ya bumbunya tuh, bumbunya ya. Oh bawang merah, bawang putih, ya cabe rawit. Kita aduk-aduk ya, kita aduk ya, kita aduk, kita aduk, kita aduk, kita aduk. Kita aduk. Iya, kita masukkan tuh ya. Iya, sekitar ya bawang putih sekitar delapan siung ya eh, bawang merahnya cuma delapan siung ya bawang putihnya cukup tiga siung aja sama eh, cabai rawitnya cabai rawitnya sekitar seperempat uh iya yummy yummy yummy kita lanjut kita masukkan uh, bumbu ya bumbu yang sudah ada aja sudah matang uh, ya bumbu roiko iya bumbu roiko sahabat-sahabatku iya mother grandmother sister beti, beti beautiful iya kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk sampai merata biar bumbunya biar bumbunya terasa meresap meresap meresap inilah iya cara abang kedueto eh, anak kos rumah simple kita masak dengan simple aja ya iya cooking cooking cooking cooking lanjut sesudah itu ya kita masukkan ya setelah diaduk diaduk diaduk aduk ya sekitar beberapa menit nggak usah lama-lama juga ya kita masukkan ya terong ya terongnya sama ikan asinnya yang sudah kita goreng tadi ya jadi kita goreng setengah matang sahabat-sahabatku jangan terlalu kering biar enak kruk kruk kruk kruk kruk bunyinya seperti itu iya kita lanjut masukkan tuh ya kita langsung masukkan aja semuanya ya biar cepet tuh terongnya sama ikan asinnya ya cabenya kelihatan kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk sampai merata sampai merata sampai merata sampai merata kita ah, bumbu bumbu ya sangat simpel ya masako cabai rawit ya bawang putih bawang merah ya nggak usah terlalu banyak-banyak ya kita simpel-simpel aja apalagi sekarang kan harga-harga mahal ya hmm, harga-harga mahal ya kita uh cukup simpel cukup simpel ya buat buat saya batu sebentar juga udah matang kalau ini mah ya Duh, ini terong ya cuma kita beli ya cuma seperempat ini ikan asinnya ya ikan asinnya ya bisa apa sekitar lima ini lima biji nih kita aduk kita aduk uh enaknya yummy yummy yummy yummy oh, pokoknya yummy dah Uh, ya Bang Etoy bisa juga masaknya. Ayo ala cek cek cek Bang Studio Etoy. Ya siapa yang mau dimasakin? Ayo dimasakin. Uh, kelihatan cabai rawitnya, cabai rawitnya, cabai rawitnya ikan asinnya. Apalagi kalau ada jengkolnya ya. Uh, lebih nikmat ya. Wih, matang nih, matang, matang, matang, matang ya. Untuk minyak gorengnya tidak usah terlalu banyak ya. Tuh, matang, udah matang tuh, matang tuh mateng mateng uh mateng tuh uh yuk terima kasih selamat mencoba ya dengan bumbu yang seadanya masakan simple ya tumis terong ikan asin pedas ya cabai rawit bawang merah bawang putih sama masako ya terima kasih kalau misalkan uh, penggantinya kalau misalkan nggak ada cabai rawit bisa dengan bon cabai sahabat-sahabatku ya thank you thank you for watching thank you selamat mencoba selamat menikmati selamat mencicipi thank you